Привіт всім! В цьому відео ми подивимося на пилісос Hilti. Пилісос хороший, тобто він надіжний, він працює. Ось наш двигун з пилісоса. Э, двигателя ділає Італія для них. ну в принципі Приблизно те саме, що і для Макіти. Э, Значить, Що хотілося сказати. Э, пилісос з часом перестав нормально тягнути, тобто пропала сила е, смоктування повітря, мусора нашого. Працює нормально, рівно, ніяких посторонніх шумів нема, але він почав з часом погано тягнути. Значить, е, чому таке, е, так, така ситуація? Значить, Це може бути з любим пілісосом, не є різниці, який бренд. Ну, У нас, як пацієнт, попався Хілті. Значить, ось голова турбіни. Ми її сняли, як ми знімали її, значить ми відмітили в двох містах. Ось у нас я поставив двоєчка і тут на корпусі двоєчку поставив і з іншої сторони. Ну це чисто для того, коли ми будемо собирати. І значить, чого він перестав тягнути? Перестав тягнути, тому що ось ми коли знімемо цю голову е, з турбіни, ми її акуратно отверточкою з усіх сторон. Сюди ставили маленьким молоточком по кругу спресовували, тобто легкими ударами, обережно, щоб її не погнуть. Ми зняли нашу голову. І коли ми подивимося на нашу турбіну, е, не знаю, чи це добре на відео буде видно, у нас в турбіні дуже багато поналипало пилі. Там практично на крильчатці половину місця свободного займає пил. Ми його в деяких містах трохи поотковирювали, тобто почали дивитися обережно. Ну ось на відео, я думаю, добре видно, скільки пилу. <clears throat> Значить, із-за того, що е, там налипає багато пилу, вона починає на порядок слабіше тягнути, тобто пропадає тяга. І не завжди ця проблема із-за фільтрів. Значить, чим це може закінчитись, якщо вчасно цей бруд не зняти з турбіни. <clears throat> Е, я не знаю, добре всі знають чи не добре. Значить, е, наша турбіна працює зі швидкістю приблизно 30 тисяч обертів на хвилину. Тобто оберти не маленькі, дуже великі. Е, вона в нас зроблена з алюмінія тонесенького. І сам вал, на який вона насаджена, також дуже тоненький. Тобто, щоб ви розуміли, з часом при ударі десь або при вібрації, коли пил з однієї чи з двох крильчаток і сипеться, злетить, а на інших залишиться, у нас вийде дисбаланс на <clears throat> такій швидкості. Е, турбіна не маленька, ось сантиметрів 10 вона у нас в діаметрі. Тобто, це буде дисбалансіровка. Е, дуже велика. У нас розіб'є підшипники, у нас почне тягнути іскру і може розірвати оцю турбіну. Тобто потрібно періодично, якщо ви багато працюєте з траборезами або з таким дуже мілким пилом, розбирати цю турбіну і прочищати. Тобто Вимивати її, продувати. Я не знаю, хто там як її буде чистити. Ну ось Е, якщо ви не хочете влетіти на гроші, тому що ви самі розумієте, скільки на сервісі ось за цього хілтика з вас зжируть денег, <clears throat> то і стягнуть. А все банально із-за того, що її потрібно почистити від пилу нашу турбіну. Ну і заодно, коли ви відкрутите оцей, е, оцю гаєчку, знімете турбінку з нашого ротора, ви зможете обслужити і підшипники. Тобто вони або заміняться, або, якщо не потрібно заміняти, так як в нашому випадку, вони тут повністю живі, ніяких люфтів, нічого нема. Їх просто потрібно вимити, закинути нормальну смазку, собрати і працюємо далі. Ось так. І ось фільтри, на які ми грішили. Тобто Ми їх тут продували, чистили, з фільтром ніяких проблем нема. А вся проблема була ось в цьому пилу, який налипає в нас на кричатку і убиває наш двигун, пропадає наша тяга, ну, в принципі, і все. Тобто, <clears throat> періодично потрібно обслуговувати турбіну. На цьому, в принципі, і все. Якщо Відео було корисне. Підписуйтесь на канал, діліться відео з друзями, ставте лайки або дізлайки. Ну, в принципі, так. Всім щасливо!